шүү. Аа, тэр хата. Тэнд нэг юм амьдч чадах юм. Үгүй тийм бай. Дүү. Тэр үү? Валтер үү? Хэ? Йоо, юу яцхан. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа за мэдхгүй. Сүүлд бол ерөөсөө нэг амар одоо өвгөнтэй аа бит хоёр таарсан. За тэгээд За одоо тэгээд юу ч гэсэн би яг тэр э, буудлаас ингээд одоо тэр өдрөө унтаад тэгээд нэгэн сэрсэн чинь ингээд ийм газар ороод ирлээ. Тэгээ ерөөхдөө нэвтрүүлэгт бол мэдээж эрэг хамт Тэгэхээр мандах мандах буцаж ирлээ хүмүүсээ. Тэгэхээр за хоёлаа юу ч гэсэн би гэтээ яг мэдэхгүй байна. Амар ийм сонин эвгүй газар байна энэ. Миний ингээд анзаарж байгаагаар болохоор энэ айгүй том байж магадгүй юм шиг байна. Яг тэгвэл ийшээ явах юм бол ингээд ийм maze төрдөг байшин болоо явчихж байгаа. Тэгээд тийм болохоор үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Юу болохыг за тэгэхээр юу ч гэсэн. Энэ ард энэ юу вэ? Харин наа чи юу вэ? Яар өндөр юм. Нөгөө нэг өндөр гонгор гэдэг юм. Хоо энэ яг яадаг газар юм бол? Аа энэ нэг цөмийн юм байна. Цөмийн зэвсэг бэвсэг үйлдвэрлэдэг реактор ураа мураа яваад байна үгүй юу? Нэг үйлдвэрлэл юм шиг байна миний бодлоор тий. За энэ нүүрсний болгоо юу? Аа тэглэг байх. За. Энд ямар шинэ газар вэ? Газар нөөц. Харин тий. Ин ингээдээ андаа арай л том газар юм шиг байна. За энэ баахан хоолой усны дамжуулалттай. Усны хоолой. Тий. Тэ тэтг юм харагдаад ах шиг байх. Тэр юу вэ? Оо гэрлгүй явуул та хав харахгүй шүү дээ. Йоо ямар юм бэ? Оо тийм байна уу. Хойло хаашаа. Яна хойло LED зүг чигээ алдчих шиг боллоо. За за. Мохороо явуул тэгэл одоо. Мохороо. Мохороосаа. Ой, за ийш яваа, ийш тойрч. Дойл зүг шууд шууд хурдан гараа гараал авчих юу. За шинэ өрөө. Оо За энэ нэг уучирсан гэж байна та. Энэ нөгөө нэг даралтах шиг байна. It was at this moment. Яа. That he knew. Тийм ээ, тийм ээ. Тийш явж үзье. Доб явах шиг. Юу явчихгүй. Ой шот хөрөмс. Яа. Өө ямар том өө юу биш. За яваад. Юу болоод байна? Гэ чи баг гэ дуус. Харин энэ дуусахгүй нэ. За хамтаагаа байна. Эй. Тайванд. Өө тэр код. 52 375. За. За чи энэ нэг утгатай аха. За бичээрэй бичээрэй. 52 юу вэ? Юу оо яа. Мм нэшэв. Ой, аа нөгөө. Ийш явсан. Одоо ийш нь явна. Ой, зэн шин газар бүх. Йоо, энэ бүр юм подвол ороод ирлээ бүр. Оо, бас. Ямар том газар ээ. Ийм тав би. Пэх, юу вэ? Хүү. Ирүүн явцсан юм шүү. Нүүр нүү. Төстэй мэдих юм алгаа. За яв яв. Аа! Аа! Аа! Хүй. Хүй, тэр юу вэ? Юу? Юу баалтрах гараад ирвэ? Хүй. Хүй. Ээш ороо. Хүй. Яа. Ороо ороо. Хүй. Ой. Яа. Хүй. Яа хаал олчлоо. Хаалга. Аа. Чаа. Хүй. Аа нүгэрсэн өтер. Мантра. Би би хөөж ирсэн. Би нэг газар руу ороод ирлээ. Би саяны чиний нөгөө битээ ороорой гэсэн л үуч орцоо. Уяна мохот. Бо яа яа. Энд ийм хоёр Хоёр хаалга олчлоо би. Чи анда нөгөө аа энэ ийшээ. Залга залгатай юм шиг байна. За мэдхгүй анда би нэг гац л орчлоо. Олцсон юм байна. А чи буудаад бай, буудаад бай. What the? Йоо. Йоо би Эндрю Тейт. Юу Эндрю? Йоо. Оо. Би би Андрю би би Андрю твит байсан шүү дээ. Намайг алчлаа. No way. Аа! Йоо. Йоо. Яа. Яа. Яа. Намайг хөөгдөд тах юм аа. Йоо, ёо, яа яг ард энэ хүү. Би би зүгхлээ нэг. Тэ би ирчлээ. Ямар том юм бэ? Хөө. Ээ, чэйтэн явж. Ээ Тэр хаадаг үе. Аа. Аа, хос яваад. Би ирээд барч яа тийш. Хүү. Чаач чуу. Панта байж та. Чаач чуу. Аа, тэр хаадаг. Тэнд нэг юм амьдч чадах юм. Хүү тийм бай. Дүү. Юу вэ? Валтер. Хүү. Хэ? Яа яа яа тэр газрыг манаад байна. Ямар аавар бэ? Бойлооч. Юу итэр ямар хорд юм бэ? Яваа яваа яваа. Хүй. Амар том юм. Ячо. Яна хүй. Хүй. Яа. Яа. Ийм буруу зам байна. Хайл ингэж явах ёсгүй. Ингээд тэгээд энэ одоо юу вэ? Би. Биг гинэ. 0.702 шүү дээ. 0 80 явээ. Оо! Яа энэ юу вэ? Юу гэнэ? Exception New Blood Volume 1 гинэ. Туул нийшээ ресторан 202 хагасаа 25-нд 3 сарын 5 цагаас гинэ. Энэ хагасаа юм шүү дээ. Wow. Special guests 202 Vagabond Edge Band. Wow, энэ За энэ нэг ийм тоглолт болгож байгаа юм байна шүү. Энэ одоо тоглолт л юм шиг байна те ингээд гитартай ингээд хүмүүс байгаад байгаа утгууд. За за хоёлаа ийшээ ийшээ хоёлаа явъя явъя дараа тэгж байгаа. Ойл ийшээ хагасаад явъя заяа. Гэтэ ойлаа эхлээд эндээсээ гарах хэрэгтэй байна. Эндээсээ гарахгүй бол тэгээд <laughs> санийх руу очиж чадахгүй шүү дээ. Энэгээр явцсан шүү дээ ойлаа. Байж та. Бодсон ш. Буруу ойл. Яах вэ? Тэгээд дахиад нэг мэй зогшиг байна. 오! 오! 들이아가 뒤돌드 어? 어? матачи 하는 요 아하 이야와 야와잖아 이러니 탐 아니 бодоод байна уу бодоос ч юм уу бодолд уу энэ нэг л юм буруу байна юу яагаад тэр аа тийм тийм энд байна тэр яа хаасаг тэрнээс тэрнээс өөр өөр Өөр мангастай ойл бол тараагүй шүү дээ. Патрик Патрик ороод ирлээ. Хойсон бүр минийхээ олохгүй байв. Ямар том аас. Йой. Йой. Тайвшир өгшөө, тайвшир өгшөө. Оо, яана. Патрик өгөөд байна намайг. хөө Оо! Хүй! Бисээ нэг юм дээр дарчлаа. Ски цухтааж байгаа битгүй. Сая нэг нэг юм дөө гэх нэг юм сонин юм дуу гаргачлаа сая. Мачи. Йоо. Би бүр энд мөлөж чинь үү? Bisher geht nicht im Tasse. Nicht so hart. Bitte. Нигим. А! А! намайг Хөөе. Намайг сая сүс. Сая сүс байсан. Яа матра. Намайг нэг сүс өгөөд би сая. Оогоо. Хаа нэ чи хаан зү. Гарсан чинь сүнс ороод ирсэн. Оо. Оо чи бүр байхгүй болгоч байгаа юм шүү. Ээжи. Пано. Оо. Чи надад барьцсан үгүй юу? Мэн чи тоглож гин өө нэг. Яри юм бэ? Бечаар одоо яг энд гарч байна. Одоо яг хажуу. Өө! Мистер Сүнс. Би юмыг унгаачлаа. Нара. Яг яагаад энд байгаад байна? Энэ энэ зүгээр нэг яаж чадахгүй зүгээр нэг сүртэй баг л байсан юм байл та. Оо, чаос ой. Нара. Юу вэ? Сүнс байна уу мэ? Тэр яг ч үү? Оо юу болдгоо. Маа. Оо ёо. Сэ ороод гарчлаа анда. Оо. Эй. Маа. Яа. Тонхон тэр. Суугаарай. Аа. За. Пооганы. Ээ. Та би зүгээр энэ дээр паркур хийж тоглолоо. Бэж та. Энийг гоё ийштэй чинь явуулмаар их юм те. Яаж өдөртөх вэ? Оо энэ сүнс хүртэл нисээд байна уу? Оо авир авир. Яа. Шаарн дөхөн бас. За за юу ч гэсэн тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг бол ингээд дуусч байна үзэгчтэй. Яагаад гэвэл бид хоёрын дахиад гацчлаа. Гар хар замыг одоо бид нар хоёр олох байх гэж найдаж байна. Тэгж гисэн эндээс өөр бол одоо ямар ч зам бол алга. Тэг хамгийн гол зүйл нь тэр аа цагаан нүртэй одоо тэр хүн яг яагаад одоо хүртэл энд ингээд байгаа бит хоёрыг ингээд энэ халтай нөх хөөгд байгааг ойлгохгүй байна. Тэгэд магадгүй тэрний учир дараагийн бичлэг дээр тайлагдаж магадгүй. Яг тэгвэл би үнэхээр ойлгохгүй байна. Тэр яг за тэгэхээр юу ч гэсэн дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай үзэгчтэй. Талцсан бол лайк хамаа subscribe дараарай. Тэгээд э, За тэгэхээр би Exception гэдэг нэртэй хамтлагтайгээ та бүхэнд хэлсэн баг. Тэгээ ерөнхийдөө манай хамтлаг одоо болохоор 25-нд э, боيو энэ хах санд өөрсдийнхөө бие даасан тоглолтыг хийх гэж байгаа. Тул ресторан. Тэгээ ерөнхийдөө бидний удирдлагаар 290 Vagabond Age гэсэн хамтлагууд ирж байгаа дугаар их болно. Тэгээ та бүхэн бас бидэртэй хэсэг хугацаа гэдэг хөгжмөр бас хөгжлөөнөр өнгөрүүлэхийг хүсэж ивэл тэн дээрээ гэж та бүхнийг хурж байна. Тасалбарын шопи дээр зарагдаж байгаа. Тэгээд одоогор 20 мянга гэсэн байгаа. Тэгээд тасалбарын тоо хязгаартай болохоор та бүхэн яраарай. Эсвэл энэ QR кодыг уншуулаад авчиж болно. За тэгээд тэнд уулзгаая. Тэр баяртай.